Jom kenal perkataan KV KV KV. Jangan lupa subscribe, like dan share. Tomato. T O M A T O. Tomato. Berudu. B E R U D U. Berudu. Berudu. kerusi. K E R U S I. Kerusi. Kelapa. K E L A P A. Kelapa. Puteri. P U T E R I. Puteri. Puteri. sepatu S E P A T U sepatu kepala K E P A L A e. kepala Gerudi G E R U D I. Gerudi. Semalu. S E M A L U. Semalu. Kemeja. K E M E J A. Kemeja. Kemeja. kereta K E R E T A kereta rebana R E B A N A rebana gorila G O R I L A gorila, menara M E N A R A menara perigi P E R I G I perigi, perigi.